Aujourd'hui est un jour spécialement joyeux dans les Alpes. La belle Capria fête son premier anniversaire. Elle a invité beaucoup d'amis et préparé un bon repas. Hum, hum. Comme tu es gentil Ah, Rogi, Rogi, Rogi, Rogi, Rogi Ah, c'est toi, Coco Pourquoi t'es assis là avec ta boîte Ah, je vérifiais si j'avais bien mis le cadeau dans la boîte. Hmm, et tu n'as pas oublié ce qu'on devait faire pour la fête. Des ballons gonflables et un feu d'artifice Eh oui, d'abord les ballons. Ce sera vite fait, t'inquiète pas. Rudy, tu ne crois pas qu'on gonfle les ballons un peu trop lentement <laughs> Tu penses Allez, souffle Malheur Salut, Ovinia Qu'est-ce qu'il y a cette fois Ma... Malheur On jouait et, par hasard, euh, c'est trébuché sur un caillou. Le caillou a sauté et... Vous feriez mieux de venir voir. Rogi, et les ballons alors Prends-les. On terminera là-bas. Je vois, je vois. Nous voulions juste faire rentrer le caillou, mais nos pattes sont molles. Et tes sabots, Rogi, ils sont durs. Les miens Oui, Rogi, montre la force de tes sabots. Allez, vas-y, fais-le, prends cette pierre. Ça y est, c'est fait. Rogi Quoi Euh, je crois qu'on sera un peu en retard pour euh, l'anniversaire. Ovinia, allez tous à la fête. Et nous, on viendra plus tard. Pourquoi vous jouez avec ce geyser-là vous n'allez pas à l'anniversaire de Cabrilla On a une affaire sérieuse. La Terre va bientôt exploser. Mouais, mouais. Coco, qu'est-ce que c'est un geyser Je sais pas. Ne te soustrais pas au travail. Coco Quoi Il n'y a plus de pierre. Tiens, essayons avec ça. Le soir s'approche, et nous avons promis à Capria un feu d'artifice et des ballons. Je crois que je n'aurai pas le temps de lui offrir mon cadeau. Ah. Ils sont sûrement en train de couper le gâteau. Uh-huh. Et elle doit être si belle aujourd'hui. Et moi, je lui ai préparé un cadeau. Tu appuies et ça saute. Oh, comme c'est dommage qu'on n'ait pas pris nos houlettes. On aurait pu très vite arriver chez Capria. Roddy, Capria aura son cadeau et des ballons. Hurrah Dis-moi, Coco, comment va-t-on y aller On va y arriver Gonfle plus de ballons Ah Je le bouche avec une branche si on n'a plus de pierre. Roddy, coupe la corde Écartez-vous Oh On ne s'ennuie jamais avec eux T'inquiète pas, Shiro qui t'a promis, il tombera du ciel, mais il viendra te voir pour ton anniversaire J'espère. Mais qu'est-ce que c'est que ça Merci à vous, chers amis. Il est tellement beau, mon premier anniversaire. Ah, des ballons Capria, c'est pour toi. Comme c'est mignon hmm. Oh, merci Quel beau feu d'artifice Quel feu d'artifice